position of light wave from two coherent sources ये ना डेफिनेशन अभी बाद में पढ़ते हैं हम पहले एक डायग्राम को देखते हैं बहुत सही डायग्राम है जिसने बनाया आप देखो ये बहुत बढ़िया डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया सबसे पहले ये सोर्स ऑफ लाइट है लाइट हर तरफ एमिट हो रही है और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर एक सोर्स में से लाइट हर तरफ एमिट होती है तो आप क्रेस्ट एंड ट्रफ हर डायरेक्शन में शो कर सकती हो कुछ इस तरीके से तो crest and trough crest and trough crest and trough हर डायरेक्शन में आप शो कर सकते हो राइट right? ऐसी एक और सोर्स है ये रहा इसके अंदर भी crest and trough crest and trough crest and trough आप हर डायरेक्शन में शो कर सकते हो ऐसे क्लियर है यहां तक तो अब एक चीज देखो इस एक्सपेरिमेंट में मेरे को दो आइडेंटिकल सोर्सेज लेने हैं इस टॉपिक में आइडेंटिकल सोर्सेज को बोला जाता है कोहरेंट सोर्सेज तो डेफिनेशन में मेंशन भी किया हुआ था from two coherent sources coherent का मतलब एकदम आइडेंटिकल मतलब अगर ये सोर्स डिस्टर्बेंस यहां जनरेट करता है और क्रेस्ट जनरेट करता है तो ये भी इतने डिस्टेंस पे एग्जैक्टली exactly क्रेस्ट ही जनरेट करेगा इतना आइडेंटिकल और दो बल्ब चाहे सेम चाहे देखने में आइडेंटिकल हैं वो फिर भी कोहरेंट नहीं सोर्स प्रोवाइड कर सकते कोहरेंट लाइट को प्रोवाइड नहीं कर सकते आप कहोगे वो तो सेम वॉटेज के हैं सेम तरीके के बल्ब हैं फिर आइडेंटिकल लाइट क्यों नहीं शो करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं लाइट की जनरेशन में और फिर नीचे आते हैं और लाइट एमिट होती है लाखों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे गिर रहे हैं तो उनकी मोशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है उस लेवल तक और मुझको बिल्कुल आइडेंटिकल सोर्स चाहिए तो दो बल्ब आइडेंटिकल सोर्स की तरह काम नहीं करते इसीलिए यंग्स ने क्या किया था यंग्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स लिया बस एक बल्ब लिया और उसको उसके आगे एक स्क्रीन को रखा स्क्रीन में बहुत छोटे छोटे दो होल्स कर दिए इतने छोटे एम mm के अंदर है इसकी विट इसको स्लिट बोलते हैं दो स्लिट्स कर ली इससे क्या हुआ क्योंकि लाइट यहां से निकली आधी लाइट यहां से निकलेगी और आधी यहां से निकलेगी तो जितनी लाइट यहां से निकलेगी एग्जैक्टली exactly उतनी लाइट यहां से निकलेगी और जो जो फेजेस इसके लाइट के चेंज होंगे वही फेजेस इसके भी चेंज होंगे तो कहने का मतलब कि दो अलग अलग बल्ब लेने की बजाय एक ही बल्ब ले लिया और इक्वी डिस्टेंट ले लिया होल से वो होल्स पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं और वही लाइट को आधी इधर आधी इधर निकाल रहे हैं तो आइडेंटिकल लाइट है ठीक हम कह नहीं सकते कि ये आइडेंटिकल नहीं होंगे क्योंकि एक ही सोर्स ने जनरेट किए तो आइडेंटिकल रेज ही जनरेट होंगे क्या ये पॉइंट क्लियर है तभी तो एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम क्या है यंग साइंटिस्ट का नाम डबल दो slits double slit experiment YDSE experiment बोलते हैं इसे तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ठीक यहां तक तो देखो इमेजिन करो यहां पर वेव ही वेव निकल रही है इसने कम बनाई है जबकि वेव तो हर तरफ ही वेव ही वेव होंगी ऐसे यहां से भी वेव ही वेव निकल रही है सामने एक स्क्रीन को रख दिया गया कुछ पॉइंट्स पे ऐसा देखा कि नॉर्मल लाइट से ज्यादा लाइट जो है यहाँ पर दिखाई दे गई यहाँ पर ज़्यादा लाइट गिरी और कुछ पॉइंट्स ऐसे देखे गए जहाँ पर लाइट होनी चाहिए थी पर लाइट दिखी नहीं बिल्कुल ब्लैक स्पॉट आ गया जबकि दो दो सोर्स ऑफ लाइट है स्क्रीन पे लाइट ही लाइट होनी चाहिए थी फिर ब्लैक स्पॉट कैसे आ सकता है वहाँ पर डार्कनेस कैसे आई बीच में वो इसलिए आई क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पर पहली वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ एक दूसरे के ऊपर गिर गया और क्योंकि आइडेंटिकल है अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका भी ए है आपस में क्या कर गया पूरी तरह कैंसल और यहाँ पर डार्कनेस हो गई लेकिन यहां पर अगर एम्पलीट्यूड ए है और दूसरे का भी ए है ए और ए मिला के कितना हुआ टू ए नॉर्मल से ज़्यादा लाइट गिरेगी यहाँ पे तो यहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा लाइट गिर गई यहाँ पर गिरी नहीं यहाँ पर ज़्यादा गिर गई यहाँ पर गिरी नहीं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर नॉर्मल से ज़्यादा लाइट गिरी और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर लाइट बिल्कुल भी नहीं गिरी जबकि होना यह चाहिए था एक स्क्रीन के ऊपर एनर्जी गिरनी चाहिए थी लाइट की 10 10 10 10 10 यूनिट्स गिरी कैसे एक पॉइंट पर गिरी 20 एक पे zero 20 zero 20 zero total energy remaining the same इसको बोलते हैं redistribution of light energy point समझ में आ रहा है यहां तक कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस बोलते हैं जब एक लाइट का दूसरी लाइट के साथ आपस में सुपर इम्पोज होना और स्क्रीन के ऊपर कहीं पर लाइट का ज्यादा गिरना और कहीं पर कम गिरना इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी जहां पर लाइट नॉर्मल से ज्यादा गिरी वो ज्यादा ब्राइट पॉइंट आया और यहां पर इंटरफेरेंस को क्या नाम दिया गया दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जहां पर आपस में कैंसलेशन हो गई वहां पर इंटरफेरेंस का क्या नाम दिया गया destructive interference constructive destructive constructive destructive ठीक है यहां तक इसी डायग्राम को ऐसे भी बनाया गया फिर से एक सोर्स है चेक कर सकते हो दो स्लिट्स हैं चेक कर सकते हो यहां से लाइट आई ये चेक कर सकते हो लाइट आई वे, ये वेव फ्रंट की फॉर्म में डायग्राम है यहां से वेव फ्रंट आए आपस में वेव फ्रंट से वेव फ्रंट आप देख पा रहे हो इसमें जो है कंसाइड कर रहे हैं सुपर इम्पोज हो रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर कहीं पर मैक्सिमा का पॉइंट आया कहीं पर ज्यादा लाइट है कहीं पर कम लाइट है कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम एंड सो ऑन और अगर आप स्क्रीन के ऊपर पैटर्न देखोगे तो स्क्रीन के ऊपर ये थोड़ा अलग डायग्राम मैंने पेस्ट किया पर बहुत बड़ा है पर ये एमएम के अंदर ही थिकनेस है बहुत छोटी है बड़ा करके बनाया है तो जहां पर मैक्सिमा है वहां पर लाइट ज़्यादा दिखाई दी जहां मिनिमम है वहां ब्लैक स्पॉट नज़र आया मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम कुछ इस तरीके से तो जहां लाइट इसको ब्राइट बैंड भी बोला जाता है डार्क बैंड बोला जाता है bright band dark band bright band dark band इस तरीके से बैंड को इस चैप्टर में फ्रिंज बोला जाता है bright fringe dark fringe bright fringe dark fringe bright fringe dark fringe and so क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक ठीक तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा और ये अगेन यंग्स को अगेन ऐसा तो था नहीं कि यंग्स को लगा कि ऐसा ही होगा तो ऐसा निकल आया कोई ऑब्जर्वेशन तो रही होगी और ऑब्जर्वेशन किसी भी लाइट की जो वेव की ऑब्जर्वेशन है वो लाइट जो है वो कहाँ से इंस्पायर हुई वाटर से क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट वाटर के अंदर देखा गया इसलिए उसने दिमाग लगाया कि ये लाइट में भी सेम होता होगा और उसने प्रूव करके दिखाया कि जैसे वाटर के अंदर वेव सुपर इम्पोज होती हैं ऐसे लाइट में भी होती होंगी तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट अभी दिखाता हूँ कैसे हुआ ये If light were behaving as particles, you would expect them to go through each slit and just produce a bright spot underneath, so we would see two bright spots on the bottom of the box. But if light's behaving as waves, then the wave from one slit can interact with the waves from the other slit. I've got a demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up, peaks with peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough from the wave from one slit met up with the peak of the wave from the other slit, they would destructively interfere and you wouldn't see any light there. It's light canceling itself out. Look at this computer simulation of two waves from two point sources, the two red squares on the left are two sources of waves. The line on the right is the screen. As the waves cross each other, crests meet troughs at certain places and cancel each other's amplitudes. These places line up, and we find these nodal lines where the amplitude is zero. At other places, crests meet crests or troughs meet troughs and they double the amplitude. These places line up and we find these antinodal lines where the amplitude is a maximum. As the waves travel forward and hit a screen, we can see these places with greater amplitude and zero amplitude. Even though we must use water waves to demonstrate interference like this, the pattern on the screen is like the pattern Young saw on his screen, and so scientists feel that this is strong evidence that Huygens was correct. Light does travel as a wave. Huygens went further to describe how a wave travels. Let's see what Huygens said back in the 1600s. Imagine a wave of the sea coming towards the beach. Imagine four points in the wavefront, and each point makes a circular wavelet that spreads out in all directions. The fronts of the circular wavelets are like a new straightwave front. We can draw this white line as a tangent to all the circles. This white line represents the new wavefront. To get the tangential surface, we draw a line across all the little wavefronts. That means a straight wavefront travels forward as a straight wavefront. So a straight wavefront has many points that make little waves that form another straight wavefront. To show the direction that the wave moves, we draw an arrow. The arrow is perpendicular to the wavefront. Arrows like this are then the rays that you have drawn in ray diagrams when you studied reflection and refraction. The arrow is not the wave. Point समझ में आया बस ये बताओ आप तो वेव फ्रंट का पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या वेव ओके तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में it is the phenomena of redistribution of light energy तो क्या डिस्कस किया लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई in the medium on account of superposition of light wave from two coherent sources तो क्या बताया कि दो कोहरेंट का मतलब आइडेंटिकल सोर्सेस आइडेंटिकल इसलिए क्योंकि अगर आइडेंटिकल होंगे तो दोनों का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली क्या होगा सेम और जहां वो कैंसलेशन होगी लाइट की तो हमें दिखेगी प्रॉपर कैंसिलेशन क्योंकि एम्पलीट्यूड डिफरेंट हुआ तो कैंसिलेशन प्रॉपर दिखेगी नहीं वहां कुछ ना कुछ लाइट गिर जाएगी तो कोहरेंट सोर्स का होना जरूरी है at points where resultant intensity of light is maximum हम क्या बोलते हैं interference is constructive and at points where resultant intensity of light is minimum हम क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ठीक ये एक्सपेरिमेंट किसी ने पूछा सर दो ट्यूब जल रही हैं वो रही मेरे को तो दिखाई नहीं देता यहाँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव या तो लाइट ही लाइट है क्योंकि वाइट लाइट में सात रंग है सात रंग सात रंगों के साथ इंटरफेयर करोगे तो दिखेगा क्या लाइट ही लाइट दिखेगी तो यहाँ पर आपको जो लाइट लेनी है वो लेजर लेनी है इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं सिंगल कलर लाइट क्योंकि ये लेजर लाइट के साथ ही एक्सपेरिमेंट होगा नॉर्मल